สูนายนุ่งจังกอลดีอังคำตามนาย นุ่งยอกกอลดีอังสูมูสูนายนุ่งจังกอลดีอังคำตามนายนุ่งยอกกอลดีโตถูกขาจามานี่นี่โตถูกขาจามาโตถูกขาจัดีนี่นี่ขาจาจะไว้มาไอนี่อุคาเลนุ่งโนไอนี่อุคาเล ye thang mai ya, alisa po ye thang mai ya. khale, maya aini unkhale nuno aini khale. po ye thang mai ya, alisa po ye thang mai ya. maya thuy hani no chung ma tung nai aini unkhale nuno aini unkhale thuy hani no chung ma tung nai aini unkhale nuno aini unkhale Hur hur hur baba tingaba baca naik graba Yagra yaksik chori ye jano kol graba Hur hur hur baba tingaba baca naik graba Yagra yaksik chori ye jano kol graba Alexa jano kol graba Ang sumu sunai nung tang kol di Ang kham tam nai nung yok kol di Ang sumu sunai nung tang kol di อ่างคำตามนายนุ่งยอกกอลดีกะลามับักเคนี่นี่วัดจูปุริมาวัดจูปุริมานี่นี่วัดจูปุริมา Yapri semo talno naike yapri haklaya Yapri haklaya nini yapri haklaya Yapri semo talno naike yapri haklaya Yapri haklaya nini yapri haklaya Panda zora wo kaka ye tumi bacha ye tumaya Khale bacha ye tumaya Panda zora wo kaka ye tumi bacha ye tumaya Khale bacha ye tumaya Hur hur hur baba chingaba Baca naik graba Yagra yak siktori ye Canokol graba Hur hur hur baba chingaba Baca naik graba Yagra yak siktori ye Canokol graba Alexa canokol graba Ang sumusunay nung cangkol di Ang kamtamnay nung yokkol di Ang sumusunay nung cangkol di ang kham tam nai nung yap kol di